Welcome back to my channel. My name is Rankan Tanshin and welcome back to Crafter Pinch Season 2. Hi! <laughs> so, ayan. So, ang episode natin ngayon ay hindi totally content. It's just a message for my fellow crafters lalo na sa mga nanonood sa were blessing na may namunood pala sa amin or may nasusupport sa amin. At so, thank you, thank you so much. At hindi dahil sa inyo, hindi kami tatagal. <laughs> so, yun. Maraming salamat sa mga sumama at sa mga nag-stay at nag-support sa Crafter PH, lalo-lalo na sa, sa, sa akin na mga mga nag-stay. Alam ko na maraming naging problem sa server. Nawalan kami ng hosting. Umalis si Kuya Gam. Um, ang dami namin naging problems this season. And then, although naman na nakayanan namin, napagdaanan namin siya ng maayos, So, yun. I'm making this content or message para magpasalamat sa inyo guys. I'm so happy na sinuportahan nyo kami kahit napaka-small SMP lang kami. So, yun, hindi ko alam na yung sasabihin ko. Basta, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na thank you so much. Bago matapos yung year na to, gusto ko magpasalamat sa inyo, lalo na Banjo, Prantot, Ate Cha, Noob Gaming, Hitus, um, kung sino pa man sa inyo sa mga crafters, lalo na si Kuya Marco, na nagpahiram sa amin ng hosting para matapos um, kahit pa paano makagawa kami ng finale dito sa Crafter Village. So, sadly lang, hindi namin na-reach or na na-meet yung target namin plan. So, alam na, alam na mga crafters na marami akong plan sa server, but so, wala eh. <laughs> Ganun talaga. Um, So, next year, don't worry, babalik kami. Um, I'm promise na ang Captor PH ay babalik. Lalong-lalo na mga bago at new members na makikita nyo. Thank you so much guys. I love you much. Mama. Thank you so much. Bye. Hi, we like to announce na ang Crafter PHI tumatanggap ng YouTuber ng Minecraft. Yes, we're still looking for a new members Um, hindi kami tumitingin kung kaway mababa or new uh, new YouTuber because dumaan din kami dyan. At lalo naman kami ngayon ay new, new YouTuber lang kami. So, yun, kung gusto mo makasama kami or kung gusto mong makagawa ng journey with us, story with us, everything, pranks, okay lang. So, Ayan, iba, eh, drop ko yung link sa description ng YouTube ko. This picture right now, I will drop the application form. So, and then, mag-join ka sa Discord namin and mag a announce kami kung kailan mag-interview. So, ayan. Thank you so much. Tinapos mo hanggang dito. So, love, love, love you all. Mama, mama. <laughs> So, ayan guys. Thank you for watching. Bye!